Shoferi nëntëdhjetë e nëntë vjeçar rinovon patentën, rekordi i pabesueshëm. Ju lutemi bëni subscribe e sato. E pabesueshme, por e vërtetë është historia e një njeriu që rinovoi patentën e shoferit pak para se të mbushte një shekull, ndërsa deri më sot nuk ka pasur asnjë aksident trafiku. Duke qenë se jetëgjatësia është rritur ndjeshëm në dekadat e fundit, së bashku me përmirësimin e cilësisë së jetës, gjithnjë e më shumë njerëz po hyjnë në pleqëri dhe mbeten të aftë për të bërë gjëra që më parë konsideroheshin të paimagjinueshme. Një nga shembujt më të fundit dhe më karakteristikë të sa më sipër është historia që na vjen nga qyteti Lucca që ndodhet në Toskanë të Italisë. Aty, Divo Stagi, një kontabilist në pension, vazhdoi rinovimin e patentës së shoferit në duart e tij, lajm që do të kishte kaluar pa u vënë re nëse do të ishte disa dekada më i ri. Lajmi për rinovimin e patentës së shoferit të Stagit po bën xhiron pasi italiani ka ditëlindjen së fundmi dhe tashmë është një vit nga mbushja zyrtare e një shekulli jetë. Nëntëdhjetë e nëntë vjeçari Stagi arriti të rinovojë me sukses patentën e tij dhe kjo u njoh edhe nga klubi kombëtar italian i makinave Automobile Club d'Italia, ACI. Si anëtar historik i ACI-së, italiani nëntëdhjetë e nëntë vjeçar u shpërblye jo vetëm sepse rinovoi me sukses patentën, por edhe sepse gjatë gjithë këtyre dekadave që ka vozitur nuk ka pësuar asnjë aksident trafiku. Në fakt, Stagi, sipas asaj që thotë, kur ishte i ri ka pasur vetëm një aksident në jetë, me Vespa dhe asnjëherë me makinë. Sigurisht një arritje mbresëlënëse duke pasur parasysh se italiani e ka drejtuar makinën për më shumë se shtatë dekada. Rinovimi i diplomës në moshën nëntëdhjetë e nëntë vjeçare është diçka që sigurisht nuk i bën përshtypje as vetë Stagit, i cili ka jetuar të gjitha ngjarjet historike të tetëdhjetë, nëntëdhjetë viteve të fundit, ndërkohë që ka qenë edhe i burgosur gjatë Luftës së Dytë Botërore. Pas rinovimit të patentës, nëntëdhjetë e nëntë vjeçari italian planifikon të festojë me gruan e tij me një udhëtim në Firence, e cila është rreth pesëdhjetë kilometra nga Lucca.